Le, lah jadi pinter. Pinter lah pak. Tiap hmm. dino nilai ku ngundok apa? Ku jadi orang pinter. Ngundok kok seneng gue. Eh, seneng kan gue masak bapak ngundok. Aku tempat gue lagi pasir, Pak. iki le nek wong nek sing pesen iki Bapak jane sekolahnya apa to Pak Bapak iya STM jurusan otomotif oh jurusan lokomotif otomotif kok lokomotif lokomotif <laughs> terus apa apa itu golek pasir ora A aturan bapak itu ngelamar nang kantor desa ini lulusan STM lah apa nek lowongan apa le lowongan kerja nang desa pak ngamar jadi tamat ngamar tamat. jadi kades sama di kecamatan le ya kades oh apa bapak orang duwe kok ngene lele oh mah orang duwe kok iki nyalon kades aturan Nyak -nyak. iki lah wing nyalon kades e ora kepilih kok malah uang sing kepilih piye dicetak nek digawe foto iki pak apa iso gile dicetak gel botol ya eh? iso ya kue lo kue jarep mondok baru lulus SD lah apa gak butuh biaya iku di jadi urusan iku mburi urusan iku mburi urusannya bapak karo mamak di sini nggak ada rumah dua mobil mau kerja gaji sak juta kok cita ku lho. kuwe to, ben kuwe. Aku lulusan TK. Ndi le? Ade iki. Iki. Le. Lah kowe jere pinter. Pinter lah, Pak. Tiap hmm? dino nilaiku ndok apa. Ku jere ora pinter. Pondok kok seneng kowe. Eh, senang kanggo masake bapak endoke. bapak bocah. Jam, piro iki? Jam rolas subuh jam piro iki? Kurung balik kita. Ibu. Walah. Kurung penuh ngene. Asih dari mama mamakmu kon golek kebeki ku ngomongnya ngono mau coba nek kue nus kerja aja lali kalau bapak mamak ya mau pak ini aku wis lulus sekolah tamat sekolah wis aku kerja wis wis sukses bapak tak gawe ke rumah karo mama bapak karo mama tak mangkat haji amin amin amin amin amin amin amin Gak kabul ceritamu ya. Iya, amin. Aku pinter kowe. Amin. Aja minteri. Ya, amin. Malah guyu. dari lu, lu. Nanti digawe orang tua cuma guyu. Nek kowe ngopo ngono sen mbahmu kowe nek mbahmu surup. Kandani orang tua malah guyu tengah ngesan. Aku nggak boleh waktu tutup, Pak. Apa? Anggo dolanan, Pak. 야, 이거 어때 뭐? 야. 이야. 저는 이제 애네 와. Thank you.